Přesunuli jsme se na ostrov Fukwok. Co? Kde? Ty to umíš říct líp. To řekni to. Fukwok. Kde jsme si chtěli užít hlavně pláže a moře a teplo, což se nám ta určitě 100% povedlo. To se nám 100% povedlo. Co jsme si užili tak jako navíc, bylo to ubytování, který se nám podařilo vybrat pěkně. Přidaná hodnota tohoto ubytka je meditační toaletka. Takže normálka, sedíš na hajzliku a koukáš do takové přírodičky. Klasický standard větnamské koupelen, u hajzliku máš nevrům sprchu. Všechno v pořádku. Tomáš se připravuje na další Gay Pride. Tak už máme vyzvednutý letenky. Jsme na letišti v uh, A letíme do Hočimina na další super jídlo, koupit dárky a hurá do Česka. one two three eight eighty eighty dollar. Eighty dollar. One day. One day. Yes. Kuchi. Uh mm-hmm. -huh. Waiting river. Kuchi. Uh -huh. Stano. Stano. Uh -huh. Mm-hmm. no. No. No. no can show no my bus. Many many people no good. Uh -huh. Uh -huh. That person Where you from? Where we are from? Hmm? Czech, Czech Republic. Yeah. A, Czech. Czy mu City? <laughs> uh, Prague. Praha. Praha. Mm -hmm. Ah, Praha. Praha. Kuba, Kuba, Praha, Kuba. Kuba. Yes. Yeah, Kuba. Praha. ah. Cuba, my friend in international. Uh -huh. America. Uh -huh. ah. Obama. Obama. ah, my friend. Ah, Cuba. Uh tapi dekat tuh, my friend. Ya? Oh, Pak. je za trest tady. Doleva a rovně. Cože? Good morning guys. A jdeme na to, je to velká směna. Máme před sebou poslední den ve Větnamu. Jedeme na vejlet do tunelů, který tady zůstali po Větkongách. Tak se na to podívat. about 40 years ago, nothing. No tree, no everything. 24 hour, boom, boom, boom, boom, over there. Okay? tak právě jsme prošli část větkongského tunelu. Byl to zážitek. <laughs> Já mám klaustrofobii asi. Bylo to hrozný. Je to hrozně malý. Já jsem tam lezla skoro po čtyřech. Bylo to takhle úzký, jako já. Úzký. Hustý. <laughs> Mazec. Já nevím. Jdeš. To je strašně úzký, já se bojím. Já budu počkat. Došlo tady milion lidí, projdu i já. Je Přesně. to úplně v klidisu. Jsem v klidisu, jsem hubená, nikde ty krávo. Jo, to je malinká Paťo? No. Já jsem úplně posraná. <laughs> To je nejlepší místo na to, kde se vyfotit, je, když je 40 lidí v tunelu malým, ty vole, tak... Je to libovka. Libec, ty vole. Libec! Každopádně si nedovím představit, že bych tam strávil noc, nebo bych tam válčil pár let, ty vole bombice. Tak máme za sebou tunely větnamské války. Byl to silný zážitek. Nemám co víc dodat. poslední večeře. Poslední večera v naší ulici v Saigonu vypadnul prout, takže jsme dostali na recepci svíčku, aby jsme si mohli svítit. Dámy a pánové, jedeme domů. No. <laughs> Tak jo, čekáme na letadlo. Nakonec budeme sedět všichni čtyři vedle sebe. Takže to bude krásný zakončení naší dovolený 9,5 hodiny ve vzájemném obětí.